el Sainete en sí, digamos, dijéramos que, eso es más que todo como, un carnaval que, se, se, se, acostumbró siempre en, la vida de Don Andrés, y muy tradicional. En estos momentos siempre se ha perdido algo, porque se han ido eh, muriendo los viejos que, sentían esa pasión por el sainete. Ahora ya la, parte de juventud no está tan interesada por ahí, por esa parte no. Entonces, el, compositor o el libretista de, los sainetes y se inspiró sobre todo en un tema que llaman el sainete del rey. El sainete del rey hace una, una vivencia sobre lo que fue la esclavitud. Sí. Se el rey, porque eso es español. sabemos que, que, que, los españoles fueron los que cierto, crearon aquí la, esclavitud. Sí. <laughs> no sé si alguien habrá quiere que... no, pero, pero es que tenemos que decir la verdad. Pues, claro. a puerto de eso vinieron unos ricos europeos que se quedaron más que todo en San Andrés y están más que todo en la familia de nosotros los otros la los la es una familia tradicional Entonces tenemos lo que es la puerta de Girardota. Ellos lo llaman el ritmo de baile bravo, pero son ritmos europeos. Dicen, por el río de España tenemos eh, lo que es la, la, redoba, ese es un ritmo polaco, el danzón que pasando por Alemania, europeo, eso. Pues, entonces, nosotros conservamos esa.